bien. Roberto, bien. Roberto. Hai que vir saber o que pasa na aldea. Que pasa no, hai que saber o que pasa no mundo. Eso. A veces hai un amor moi mal entendido. Eu non sei. O que pasa que non hai Creo que... un amor moi de posesión, non? Sí, Tamén. sí. Ou é miña ou non é de nadie. Entonces, como se supón que teño que dicir eu que non? Deixando que me maten. Ainda que non haxa maltrato físico, se o maltrato é psicológico, os, os fillos non teñen por que estar aturando eso de ver que o pai está insultando a nai e a nai está insultando ao pai e entra nese, nese tipo de, de eso e os rapaces están ali A educación non é esa. Do, o que ven, despois eles o farán. Quería decir que sai un divorcio ou se separa a muller do home ou o home da muller e hai fillos no medio, Os fillos hai que sacalas adiante, teñen que vivir, claro. aí hai que compartir. Eso, agora hai xente xoven que, que eu ois velo nos programas. Me, que, me, me, me, me controla porque me quere. Me, sí, me, é, que a, me, é que a rapaza está contenta sí, porque a controla. Sí, sí, cando non debe sí. ser así. Ti eres libre sí, sí. E, non, e non teñen por que controlarte. A mí que non me controlen. A ver, a ver. que o matrimonio debe de falar as cousas entre el e ela. E se están fillos, pois pues, ter unha, unha educación, unha base para que os nenos non vexan xa problemas, pero digo, a maioría non teñen educación, porque os pais non lla dan. E entonces chegan a un colegio, maltratan a unha profesora, sabes? Pero eso xa é porque da casa vai un sistema mal. Animar sempre a, a denuncia. Sempre que haxa esa denuncia. É que haxa ese apoio para salir adiante, un, un, que non se vexan marxinadas, que non se vexan miradas mal unhas leyes un pouco máis duras. Queremos o noso sitio!